¿Crees que los datos que acabo de introducir son seguros? ¿Piensas que no pueden ser utilizados por nadie para sus propios fines? ¿Estás seguro de que cuando ves una foto, buscas información en internet o hablas a través del móvil nadie se entera de esa información? Pues déjame decirte que no. En el pasado han salido a la luz casos en los cuales empresas han vendido información y datos de millones de usuarios. Estos datos pueden ser utilizados por terceros para la manipulación de esas personas y hacerles creer que tienen que tomar unas decisiones que sin estas influencias nunca tomarían. Entre los casos conocidos podemos distinguir algunos bancos que ofrecen dinero por comprar información de las personas sin que éstas se enteren. De esta forma consiguen atraer mediante la publicidad selectiva a nuevos clientes, provocando una violación de su privacidad. Cuando estos casos han salido a la luz, los sistemas judiciales de algunos países han puesto multas que muchas veces no influencian significativamente a la empresa en lo económico y en lo social solo durante un tiempo. Porque, al final, todos nos acabamos olvidando de ello. ¿Es justo que se manipule a estas personas con sus propios datos para que las empresas consigan sus fines? ¿Existe una solución para esto? Si la respuesta es que sí, está claro que ha de venir de organizaciones gubernamentales. Pero, ¿hacen los gobiernos la vista gorda porque estos servicios son esenciales para la vida diaria? ¿O es que incluso se aprovechan de ellos?